Blue team has scored. No mercy. Nice. No. السلام عليكم كيف حالكم شباب ان شاء الله تكونوا طيبين بصحة سلام معكم عبد الله ابو صلي على الحبيب قلبك يطيب اليوم جاي مقطع غير تحدي مستودع مع streamer عراقي يلعب PC اللي هو المحاكي طبعا الرجال محترف وانا استمتعت جدا بالتحدي وانت اكيد بتستمتع المقطع فيه كميه quick scope ات وجلد لا تفوتك حط like للمقطع واشترك في القناه عشان تشوف المقاطع الجديده المميزه واللي مو فعل زر التنبيه فعله واكتب لي رايك عن الفيديو في التعليقات ما اطول عليكم خليكم مع المقطع The blue team has scored for the first time! Careful, go with her. Careful with lane. Right, right. Go for it, Oh. فوق القلب قول يا فوق شت شت ورا طاير نايس والله لا كفو <laughs> Careful. Dead. Careful, watch. Cover me. Le. Careful, the leg. لا انا واحد انا بالع بالع آه، <laughs> خسر ولا ايش؟ خفض آه! ليه؟ والله كفو ايه بنج بنج تعال من هنا اوه متعادلين والله اوليه كفو قلبي كفو اديك واحده ها مديك واحده لا تفشلني لا إيه، اعطيتني إيه واحده اعطيتني واحده صح <laughs> ها آه، آه. ها شنو يعني، انا افضل اموت مو نفس قبل شوي لا لا اه وانت كمان تعطيني واحده <laughs> والله تصدق اعطيتك واحده ثانيه البنج البنج شوفوا بالثانية ما طخيتني ايه البنج البنج البنج طالع من يا فو لا يفصل يفصل مرة والله عندك مشكلة بالنت؟ ايه دا الله يا ربي نو آه، ميرسي <laughs> يا ربي مستحيل راح راح يا اخوي اوف والله واحد تلعب يا وحش كل واحد عطى الثاني طلقه ولا لا؟ واحده بواحده <laughs> ايه تعادل صح واحد لا انت كذا خايف جبت <laughs> الثانيه <laughs> قول ليه؟ اوه دورة دورة اهو سيو اكسباير يلا ها متعادلين لا والله متعادلين يلعب يلعب والله لعيب شكله راح يمين اجيب اجي من وراه وليه ما تنفع انت ما حد يجيك من وراك ابد قول ليه يا والله بلعت واحدة ايه بلعت بلعت دمي طلقة لا يا ربي مستحيل ما تقبل تموت شني آه، محارب وورير <laughs> لانه موته من طلقه اوكي ما هو الدرع Clear. ما هو الدرع تقريبا ولا لا؟ أول The blue team in the lead. كفو كفو هي من اليمين غفله لا والله ما بتغفلش ما بتغفل اوكي نايس كفو <laughs> والله جد كانت حلوه قول ليه كفو والله كفو كفو كفو كفو والله متعادلين والله الله يلعب خصم قوي نو ميرسي اوه ال ping عندي وعنده ال ping ال ping عندنا زفت nice راح nice. كفر مي ريلودينج لازم ننهي الجيم والله مشكلة والله <laughs> يقطع النيت والله هيد والله جامد اقسم بالله جامده قول ليه نايس والله يقطع إيه، يمني كفو قلبي كفو يا إيه، حتى حتى البنك انزل The red team doesn't have a lot of time left. nice nice اسطوره يلا ما بقي وقت ما بقي وقت والله ما يصير اذا يطلع كاتني شوف فاصل والله فاصل عرفت يلا اخر اخر اخر اخر كفو قلبي انا ولا انت اوه كفو قلبي كفو تلعب nice nice والله بس انا تشوفه انزل ايه حتى والله حتى البنك ترى يطلع وينزل بس وحش والله الديف الديف كفو